Drottin leiði drösulinni, drúr verður síðasti áfangin. Þau, þau, þau, þau, þau, þau, í hóttin tóa, þurrar villun blóði væta gó. Eða líka ykkur var að hóa, undarlega glum hattar ó. Og til auðvitað menni ódáðan högn, erum áskja svala fjöð á laun og tillegu menni og út á þar högni erum kannski að smala fyrir álaun. Rýðum er, rýðum er, umir við sandinu röfnrið er aðeins síg og herðu breyð. Álvað brotting, takkandinn, gerðu gott að verða hennar neitt. Vænst að hlórinni vilt ég gefa til að vera komin ofan í kýlaði. Vænst að hlórinni vilt ég gefa til að vera komin ofan í kýlaði.